No, no, no, no! Paranoic, oh, estic paranoic però entens que el temps mai para, noi Hauries de visitar més el teu pare, noi I diràs que els teus deures et para, noi Tinc aquesta mena d'obsessió, aquesta por a la mort No sé per què, no sé com, però la noto Seguint el meu compàs em té compassió per la passió que poso o no Quantes hores perdo davant el puto ordinador ah, Escrivint ara mateix aquesta cançó Per després estar ballar me en el puto avió No puc evitar-ho quan hi pujo em poso nerviós Tinc por de que callem i es quedin feina a mitges Tantes lletres, bases, idees, frases i rimes Merda, tants projectes en el disc dur i en el meu cervell Per això tinc por de no assolir la meta per la que estic predestinat Però ni jo mateix crec en el destí, la veritat Però abans que creure en un Déu crec en el meu poder de convicció De que sóc molt millor que la resta d'MCs Se'm fa sentir immortal però sé que el que dic és irracional i que si l'avió cau pregaré perquè Déu em tregui d'allà dins i volant em porti a terra tornaré a ser ateu cridaré que follin Déu que només crec en el talent que tinc dins meu però si estàs allà dalt cuida la meva àvia ella t'apreciava i encara ella mateixa a vegades baixa en els meus somnis i em diu que el temps no para però jo estic davant la puta pantalla i no li faig cas, li dic que em deixi estar i torna a morir al meu davant. T'estic matant, M'estic matant, m'estic matant El temps no para i s'està escapant S'està escapant i jo perdo més temps Dient el que haig de fer que fent-ho i passant-ho bé Tinc tantes coses al cap que la veritat al final acabo sense fer-ne cap joder tinc 20 i pocs anys i ja em creixen les entrades Però no puc ni prometre vendre 10 entrades D'això es tracta el rap, l'art, la vida De prometre 10 entrades perquè hi consumessin birres I sortir-te a compte al teu bar I fer créixer el compte de visites a YouTube Mentrestant el sol es pon jo simplement Vaig a l'interruptor i encenc la llum La bateria del portàtil ja treu fum Parlant a noies per aixat, sóc simpàtic, sí Em vull follar i després veure que no ets per mi Tirar-me tantes com pugui, com si fossin números Si hagués frenat hauria trobat la la felicitat Però ho dubto Sí que m'esturbo i m'adormo sol Des d'aquella em va el cor Porto un dol i ara trenco cor jo Alhora els hi dono consol Vull ser bon tio i ella pot sentir els meus udols Em diries que no vagues alcohol Encara recordo aquella nit begut El vaig veure a marxa amb la moto La trucada diu que s'ha trencat un braç Dos dies després la trucada diu que l'han d'enterrar Dos cops al tanatori en un sol mes Clixés potser però no som res I la meva ex no és que em donés el millor suport I si trobo la mort abans de poder poder donar el meu amor a algú que ho mereixi les meves cançons Simplement es perden entre els milions de temes a la xarxa o diuen Oh, Xavi Mata, el tio ho petava, que descansi en pau Era una màquina, cocodrils davant teclats tira llàgrimes I que en seguida passen pàgina web No vull la vostra compassió informàtica Vull el respecte en forma d'aplaudiment Ara és moment d'aixecar-me Oh, iaia yeah, yeah.